Mapagpalang uh, morning na po sa inyong lahat sa kamandakon ng daigdig, umaga man o gabi. Diyan sa pinalalagyan. This is Mr. Fernando Sabing. Start your day with a big smile. So, andito lang po tayo para mag-create ng another video. So, don't fail to watch, like, and share this video. I love you all. maligid Luminila'y nababatid Bago ikaw ang marungin Ang madlay na wiwikaan Ng pagbubulong-bulungan Sa langan humang Kung magsulit magtimbang ikaw ang lalong mahalan at magluwag, loob na tuwing matataspas. Tayo'y tumulad kay Dima, ibinsang siya'y tumawag, ay nagkamit ng patawad, Kristiyano'y sa'yo ikaw pa na humagang nanakaw na si Jesus ang pangalan ay siyang na Tubig! Tubig ano? Tubig! John, labas mo yung tubig yan na ano? Pinakuluan. Pinakuluan ba? Malamig ba? Malamig. Malamig siyempre. Pinakuluan si Yelo, ano ka ba? Dami mo, basta labas mo na. 14, 14. Labas mo 14 muna. At magkasama kumain. Sa lupa ang gagamit upasala sa makatabir mong bilang lahat ay nasasaliksi iyang palalo mong bait ang ibag mong ikaw ang marumi, ang madlay na wiwikaan, ang pagbubulong-bulungan sa langanuman. Kung magsulit at magtimbang, ikaw ang lalong tayo'y tumulad kay Dimas. Mibinsang siya'y tumawag, ay nagkamit ng patawad. Kristyano'y samantalahin, itong panahong magaling at yamang na. beses na po natin Ano meron? Yung meron ng tuloy Sa dalawa Yung isang magnanakaw Na si Jesus Ay siyang na al combate. yan Akin ang usapang tigil Ng mga wikang matuwid Dapat kanta ng may bayin Dapat tutubo ang pilit Ito ang ilan Maro. Dito Yung pumaraman yung altar, dito sila makakapagdasal. Ito, last batch na to, right? Ha? Saka na nilaga, may. Hoy, may apat pa ata ako doon. Wala ka ng Hey! Não. Ooh. もの波の飛び Sino lahat? Ay, kubol. Nanadya to, papansin oh. 打牌么？